Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asalaa jedhu jalatti argamtanii egaa ka har'a yaada tokko qabadhee tan dhufee obboleewwan koo obsaan viidiyoo kan haga dhumaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha qabxilee ijoo barbaachisoo ta'e keessattuu nuti shamarran biyya harabaa jirru kaa egaa ka maayii kana keessumattuyyuu jireenyi biyyaa baay'ee qaala'iinsa maal hojjenna qarshii xiqqoodhaan humaan hojjennu jennee. Gimma inni kan biyya galuu kaanee eh, kaayyoo keenya addaan gunnee akkuma jirrutti dadhabbii keenyas obsinee eh, karoora biyyatti qabannes obsinee qarshii gahaa hin qabu jireenyi guddiidhaan waan xiqqaan daldaluu hin danda'u. Jennee kan biyya ormaa itti ganaa dabalachaa jirutu iyyuu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuun tokkoon tokkoon keenya keessatti wanta kanaatitu uumamaatoo jira. Garuu lafuma Oromiyaati irratti dubartiin tun eh, waan isin ajaa'ibu keessaa jechuudha. amma kaapitaal ishii qarshii biiliyoona lama tuqaa meeqa geessee jirti. Intalli kun kan eh, dhalattu dabuubi. Waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Nuti maal hojjenna qarshii hin qabnu jennee bitta jennee waan qaban wallaallee eh, hojii gandaa dadhabnee jirraa. Ijoollee gandaa dadhabnee jirraa garuu qarshuma dhabaa jecha qarshiin qabu kun Eh, daldalaaf nan ga'u waan adda addaatiif nan ga'u jennee biyya hormaa keessatti dabalachaatu jirra. Egaa ka obboleettii tana maaliifaa qabatteetu dhuftee hoggaa jettanii hojii gurguddaa akkamii eh, qotee bulaata keessa deemtee lafa kontiraata fuutee hojjechaatuu jirtu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Eh, keessattuyyuu lafa bishaan jiru jiru barbaaddee kontiraata qabdee namootatti bittee argaa ishii nama qotee bulaa miti qotee bulaa hin fakkaattu kwaalitii ofii eegdeet uffata eh, ishee seeraan uffattee bakka iddoo qonnaa deemte jechuudha. Sababbiin isaa maal kan hojjete qarshii Hoon kana jedhu immoo isa sanillee eh, lafti kontiraatuyyuu guddiidha. Eh, birri xiqqaatu nama gaayii kaan kaan jechuu dandeenya. Hoon nuti itti tilmaamuu baanne itti yaaduu baanne jechuudha. Dirqama namni tokko lafa hektaara tokko erga tokko qabachuu miti. Lukkuurraa ka'a. Namni daaddee odo'aan biyya ormaa keessa jechuudha. nuti waggaa kudhanilee teenye bakkuma san jirra malee kaabitaalli keenya waan guddatu tokko hin qabu. Nuti daaddee keessaa kaanee yoo tokko jennee eegallee alatti biyya keessatti birrii biiliyoona godhadhee tan deemee hojjedha jechuun tarii nama tokko nama lama kanaan milkaa'ifii ta'uu danda'a. Qarshii baay'ee qabaate. Isa sanuu dudda duuba isaa wanni beeknu tokko hin jiru wanni beektan tokko hin jiru. Dhuguma qarshii biyya harabaatiin eh, birrii haga kanaatiin hojii eegalee jettaniitoo gaafa yaaddan ani satis ta'ee wanni beenu tokko hin jiru. Anii ati wanni beenu humna keenya. Humni keenya maaliin qarshii xiqqaa qabda eeyyen lukkuurraa ka'e hoolarraa ka'e lafa xindii takka bitti irra caana warri biyya harabaa keessa jirru ijoollee qote bulaati. Dirqama koo ati suuquma banuu hin qabdu bar dirqama koo ati mana nyaataa banuu hin qabdu bar manni nyaataa dur darbee jira amma faashinii isaa irra darbee jira osoo hojjedhaa jette sirratti hojjeta hojjettee mana nyaataa hojjettee ittiin tirfiin argadha jettee yaadin sababbiin isaa iddoo bakka gurguddaa itti qabxilee gurguddaa itti hojjetama nyaanni akkanaa kwaalitiidhaan hojjetamu bakka kanatti kaa'ugaa jettee todhaqxee dallaalli bichaan kuma dhibba lama kuma dhibba tokko si gaafachuu danda'a dallaalummaa isaatiif qofa jechuudha kun humna keetii ol gaafa sassammuu keetitu iyyuu si akkasuma immoo daldala adda addaa tan laala gaafettu akkasuma dallaala dallaalatu si eeggata jechuudha. Akkasuma qarshii ati hoggaa tokko ji'a ja'a biyaansi koo kan ji'a ja'a kaffalta bakka fe'ettuyyuu jechuudha bakka hojii. Kana mara garuu lafa qonnaatitti hoggaa deemte ilaal ishiin amma shawaa kaabaa kanatti timaatimii kana kan hojjette masnoodhaan awwaash gubbaarratti jechuudha. Oromiyaa keessatti baay'ee eddoo meeqatti hoolaa yuunivarsiistii hoolaa hin jedhaan raa'oota yuunivarsiistii wanni ishiin hin hojjenne hin jiru qaxarama nitti qaxarteeti. bakka itti kaambaanii kana hojjettu kanatti eh, obboleettiin kun maal gooti mana kwaalitii ta'e qabdi bakka bultii ishii jechuudha. Hoo itti dhiyee bakkuma san bulti. Bakkuma san bulteet waan dhimma ishii baatee maal akka barbaachisu irra deemtee maasaa ofii ilaaltee deebitee too galte jechuudha. Ijoollee qabdi gaa'ila qabdi. Kanaafuyyuu nuti lafuma san keessatti dhalannee osoo bar xindii gimmaasha nama lamaan xindii tokko walitti binnee. shunkurtii barana shunkurtii adii dhaabne anis gimmaasha qotadhe atis gimmaasha qotattee gimmaasha keenya san barana shunkurtii adii dhaabbanne bara dhufukkoo ati xindii gimmaasha san xindii tokko bitachuu dandeessa tokko lama jedhaniituma namni nama ta'a giraa tagaabba'uun gaarii miti obboleewwan kun wanni hojjetamu baay'ee jira har'a yeroo kana keessa buuphaa takkittiin gabaadha hin deemee bitadha gaafa jettu birrii kudha lama takkattiin ishee jechuudha amma dabaluudhayyuu ni danda'a. Garuu lukkuu takka osoo bitattee lukkuun takkittii sun guyyuma lamattu bubbaa lama sii buuste birriin kudha lamaa sun mana sii oole. Hatta baasii mana keetii nyaataa baastu san odoo mana kee keessatti argattee atuu daldalaa tokko jechuudha. Kuni kun oduma mana keenya keessa jiru waan godhu qabna. Kana waan jedhu immoo inni guddaan bu'uurri ilma namaa mana jireenyaati. Mana jireenyaa tokko gad dhaabbatte tana iddoo feete ta'e magaalaa xixiqqishuu keessas haa ta'u magaalaa gurguddaa keessas haa ta'u ati iddoo jireenyaa takka gadi dhaabbattee qabaatte taanan manuma kee keessattuu qarshiin kee akka sirraa hin baane yeroodhaaf haga qilleensaa bartutti haga iddoo daldalaa mijeeffattutti haga mooyyuu waan tokko tokko mijeeffattutti manuma kee keessattuyyuu qarshiin kee sirraa bahuu baatee wantoota alaa bittu san mana kee keessattuu kan iddoo kee keessattuyyuu waan oomishattu ta'e ati daldalaa tokkodha. Gizee baay'ee nuti shamarran kisaarree. deebineetoo biyya arabaatitti deebi'uu fiignu yookaan immoo hojii keenya dhuunfaa sanii baanee harka namaa itti deebinee qaxaramneetoo biyya keessatti hojjechuu deemnu maaliin ni gallaa fakkeenyaaf nama tokko in arginaa hojjetee ittiin milkaa'ee nu eega tarii namni sun eh, mana shiroollee haa qabaatu yookaan immoo buna jabanaallee daffisee ittiin milkaa'ee ta'u wanna dugda duuba isaa beeknu hin qabnu wanna inni ka'umsa isaan inni namni gubbaa gubbaa irra sitti maabbaan fe'ee. kanan jalqabee siin jedha malee ka'umsa isaa namni sitti himu hin jiru. Kanaafuyyuu nama sallaaltee deemtee hin jalqabdaa. Ati alaa dhuftee qarshii ni qabdaa baasii fi gabii kee adda baafattee yaa dhabuu dandeessa yeroo san hojii bichaadha waan ati beektu odumaati akkana jettu osuma hin beekin wanni maallaqni kee manammanee manammanee manammanee kanuma si harkatti dhume argita gaafa san maal goota dirqama yookaan manuma nyaata san qaxaramtee hojjechuu yookaan hedduu adda addaatitti buqsisii adda addaatitti kan namaa qaxaramtee hojjechuu waan akkanaa kanatti kun maalinni bu'uurri kanan nu ga'u maalin hojii nama laallee jalqabnuudha hojii tasumaa nama laaltaniin jalqabina obboleewwan koo nabaasa kan jette ati illee gurguri gabaa tokko gabaa tokkotti midhaan illee shamatiiti gabaa tokkotti jijjiirii deemi daldali. mudhii kee hidhadhu daalachaay saba kee fakkaadhu buli kana hojiin kee yoo jedhee kanaan milkoofte jechuu kooti dirqama koo eh, waan eh, wanni fakkaadha jettee ofuuf jechuu miti garuu siisi baase taanan gabaa tokko gabaa tokko deemte daldalatte qilleensa irratti irra jirii dhugaan isiniin jedha bootaa qabanii too magaalaa keessatti daldala banuur. odoo bootaa hin qabin magaalaa tokko magaalaa tokko irratti hatta uffataa jechuudha. Ani biyya keessatti dubartii osoo biyya harabaa hin beekin jireenya ofii jijjiirte nan beekaan biyya koo keessatti jechuudha. Salbaajii magaalaa tokko magaalaa tokkotti geessuudhaan gurguruudhaan mana ofii hooggantee dhugaa abbaa manaa ishiitiifuu fakkeenya taate dubartii jireenya ofii jijjiirtee argeetoo jira biyya keessatti osoo biyya harabaa hin beekin keessattuu qilleensa irratti daldalli qilleensa irra simmiidhu. bootaa hin qabdu gibira tokko hin qabdu een amma si daldalchiisuu dhabuu danda'an asteesseen gurgurtuu sababni isaa warri butuksii keessatti gibira gabbaruu baatii jedhantu jira waan adda addaatitu jira ati yoo akkanatti qilleensa irratti daldaltu tariitii dhabuu dandeessa amma meelaala akkanatti dhaabdee ittiin hojjisiisaa lafa qonnaati amma kun jechuudha lafa qonnaati wanna qotiyyoon qotu tokko hin jiru teknooloojiin guutee jira biyya keessa. bakka barbaadde deemte akka ishii kanatti hojjechuu ni dandeessa. Daldala keessattuu daldala gaafatti seentan lafumaa kaatanii mana kiraa jettanii mataa keessa ofiin dhukkubsina obboleewwan ofitti simaatan jira simbichaan waa si fakkaatu kana yoo daldalte si baasa yoo lafa qotte si baasa yoo lukkuu horsiiste si baasa yoo hoolaa horsiiste si baasa kana hunda adda baafadhu ofii keetti itti seeni malee namni tokko biyya harabaatii galee ani barkanan jalqabe. Fakkeenyaaf eh, suuqii shaqaxaa shaqaxii keessa taa'ee namni tokko gaafa viidiyoo waraabe Mee meeqa fixa? Amma koomentiin yeroo baay'ee koomentii kanaatu jira nama jalatti haga meeqatti fixamee isa san banuudha jechuudha isinis. Gaafa san ati homaa guddinaa miti abbuma san laaltee dhaqxe kaayyoo keetii miti waan ta'eef jechuudha. Milkaa'ina abbaa saniitti irratti ati dabalamta. Milkaa'inni kee kophaadha. Milkaa'ina kee dhaabbadhu ilaali. Milkaa'inni kee maal ta'uu qaba? Eh, tariitii lafa qotuudhaa? midhaan gabaa tokko gabaa tokkotti bittee gurguruudha lafa qotuudha lukkuu horsiisuudha kana hunda milkaa'ina kee adda baafadhuu ka'ii mudhii kee hidhadhuuti itti ka'e ati gaa'ila qabdus ati gaa'ila hin qabnes bakka feetallee dhaqxu odoo hojjetin namni si bulchu hin jiru namni tokko akka durii dubartii mataa ofii of dandeesse fuudha malee akka durii dubartii homaa hin qabne fuudhee dhirri manatti si bulchu tokko kanaafuu kana fakkaata viidiyoon kiyyaa haga viidiyoo biraa walitti deebinu turtii gaarii.